que dice la gente dura. Saludos, contento. Nati, eh, Randy, eh, tú eres de lo, que dicen que es más loco, eh, tú haces más locura. Todo el mundo tiene su locura. yo soy un más espontáneo. <laughs> Randy, eres un artista de la, creo que yo, le digo, la segunda generación de los nuevos talentos, después de Sangre Nueva, donde explotó junto con un grupo de personas como Arcángel, Joel de la Gueto, ¿Cómo, exacto, ¿Cómo tú ves esta nueva generación que ustedes, en cierto modo, que fueron los primeros que comenzaron a hacer este tipo de, canciones colaborativas, están copiando o haciendo el mismo modelo que ustedes? Eh, fue una semillita que sembramos también. Nosotros somos una fusión de unas cuantas cosas, pero más representamos el reggaetón y lo que es el RB también. Yo creo que nosotros pusimos, hoy en día hay mucho RB en el género y nosotros pusimos un grano de eso desde que salió Sensación del Bloque. Yo creo que estos chamaquitos se nacieron con esa melodía de Chori, más las canciones de Arcángel, las de De La Gueto. En esos momentos es una, una melodía casi como americana, pero en español, ¿me entiendes? Y eso le gustó mucho y los dominicanos son frustrados con el RB y el, rap. Y yo creo que eso tuvo que ver mucho. Eh, la mayoría de artistas dicen que son influenciados por el estilo tuyo de entonar en el perreo. Porque antes habían siempre eh, un, estilo de música diferente, que era el mismo Don Omar y Yankee, pero viene ese estilo de cantar suavecito, me dio esa Sazón. Tú eres el pionero en ese. Le pusimos un, toque de sensualidad. Yo escuchaba mucho eh, eh, eh Gringo, este, Yolito La Guanábana. Esas voces finas en el género me gustaban mucho y yo tenía voz fina. yo cuando escuché por primera vez a Divino, yo dije, wow, qué reggaetón más cabrón, más dulce, más diablo, qué melodía, eso es RB, el tipo es más Spanglish, ¿me entiendes? El hermano que Tuyón, que cantaba súper pues, mega duro, ¿me entiendes? Y, y, Divino fue una gran influencia mía. En de, diablo, yo no hizo cantar así de rico. Esa sensualidad, esa, esa sutilez. Sí, porque era agresivo antes. Tranquilo. ¿Entiendes? Y yo logré pues ponerle una tranquilidad al género y una suavizura que no estaba en un futuro, ya para terminar, en un futuro es posible que llegará la nueva, esa colaboración que se hizo historia, que fue agresivo, ese mismo grupo de la gueto, tú, Joel, Arcángel y Randy. Yes, próximamente van a estar viendo algo duro.